эгерде нерсе координат башынан икс огунун оң багыты боюнча эки метр секундада туруктуу ылдамдыкта жылса анда кыймыл теңдемеси ик барабар эи т түрүнө ээ болот эгерде убакыттын баштапкы моментинде нерсенин координаты алты ал икс боюнча оң багытта эки метр секундасына турактуу ылдамдык менен кыймылдаса анда кыймыл теңдемеси ик барабар алты плюс эки т түрүнө ээ болот эгерде убакыттын баштапкы моментинде нерсенин координатасы 6 жана ал 2 метр секундада турактуу ылдамдык менен x огуна каршы кыймылдаса анда кыймыл теңдемеси x 6 кемитилген 2t түрүнө ээ болот